Sziasztok! <clears throat> Sziasztok gyerekek! Már elkezdtem a Super Mario Dragon szehet. És ma új SM63-as videóimat fogjátok találni a youtube on Ugye tavaszi szünet hamar van itt van, már csak három hónap kell hozzá, vagy kettő. Ajcs mindjárt itt van. Hogy gyerekek, előbb Lodi Trap rendeztünk multiplayerbe a barátommal. Hm. És az nem sütött el olyan jól, mint ahogy te. Ugyanis felidegesített engem a fizika törvényei, méghozzá az, hogy nem lehet fölesni, hanem leesni lehet. Ezt hát föl lehet Na gyerekek, akkor. Na akkor. Elterepülöm egyenesen a pálya végig. Igaz, ugye? mivel nem lehet, mint a dumba. Dumba se lehet, csak hogyha beérünk azt, hogy summon teleport. Víztökölő. A faszom ki van ezzel a rohadt bombáig, de a szemét. Remélem most nem állt meg a kép gyereknek, meg akkor... Akkor... Oh. Jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj. Oh. Nem áll, keserves fasz, kurva. Ne, ne, ne, ne! Oh! Oh, oh. fasz. Please win, gyerekek! Most meg nem lehet, hogy ebben benne... Tudjuk a faszokba. Várjátok, megpróbálok bevenni egyiket. És nem lehet bevenni egyik titkos pályába se, pedig emlékszek, hogy ott volt egy. Na felszettek, azt a cseszett is. Nem a Gyerekek, ugye ezt most nem mondjátok komolyan, hogy már megint be kell mennünk ezzel a rohadt bombemberhez. Jaj, fingottam. Nem tudom, mennyire lehetett hallani. Oh! Ugye ezt most mondjátok, hogy láttátok. Aki nem látta, az hagyjon meg. Na, egy golyót kikerültünk. Itt állok, akkor szerencsé dolgok szoktak velem történni. Amikor itt állok, szerencsés dolgok szoktak velem történni. Hát most nem történt. Tök jó haladunk, gyerekek. Ne. Hát, oh. Hát gyerekek, most kibaszottul nem vicces a videó. kurva kocsak szemét Hát erre vártam, hogy egyszer végre eltaláljam. Hát, bazd meg. akkor eljutunk a bosszig. Jaj, jaj, jaj, jaj, jaj. Mit csinál, ha... Mi a fanya? Várjál, várjál, várjál. <laughs> jaj. Várjál még egyszer. Nem már! Nem már, te buzi, majdnem lelöktél. ねねねねえやるけねえ huh? estás como hoy. Jó gyerekek, nem ezt nem bírom tovább ilyen határosan. Kerelekne. Oh. Oh, musimy iść tortynt. hát ez kibaszott jó, ide fogom bevenni azt, hogy milyen volt még a, első, még a másik első részben a... Ezért. Na, cső. Na, mind megnéztétek, hogy hogy ment ez a... ezé, akkor gondolkozatok el rajta, hogy... Hogy most hogy ment nekem ez a titkos pálya. a fasz? Hm. Megköszönök. Ne! Itt a, e, mi lesz itt? Titkos pályázokra menni.